तो मोहब्बत से मीठा जरूर है मगर मोहब्बत के फलसफे को नहीं समझा तू बहुत ऊंचा फलसफा है और मैं यहाँ तेरी शरारतों को रफू करने आया था तेरी बदतमीजों को रफू नहीं कर सकता मैं बचा रहा हूँ अरे जा मुझे किसी की जरूरत नहीं है अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया तो घर से जाने वाले